हिंदू आतंकवाद यानी सैफ्रन टेरर 18 फरवरी 2007 का समझौता ब्लास्ट और 11 अक्टूबर 2007 का Ajmer blast revolver which killed Mahatma actually came from the Gorakhnath temple हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं सब संघ के कार्यकर्ता रहे महात्मा गांधी की हत्या करने वाला व्यक्ति भी नाथुराम गोडसे आरएसएस में रहे हैं right wing fundamentalist groups are suspected to be behind some bomb blast. रात से ही उन्होंने पीटना शुरू कर दिया पहले कोई प्रश्न नहीं किया तो मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर पीटा क्यों जा रहा है और बेल्टों से पीटा जा रहा है उन्होंने एक दिन पिटाई नहीं की उन्होंने 24 दिन तक पिटाई की दिन रात पिटाई करते थे और इतनी बुरी तरह से मारते थे कि मेरे ये पूरे पैर हाथ नीले और काले पड़ जाते थे उंगलियां भी ऐसी टेढ़ी नहीं होती थी मैं ग्लास भी नहीं पकड़ पाती थी पानी पीने के लिए भारतीय जनता पार्टी हो या आर एस एस हो उसकी जो से क्योंकि हिंदू टेरर की एक थ्योरी थी और ये हिंदू आतंकवाद का एक नारा कांग्रेस ने दिया था वोट बैंक के लिए और उसको पूरा करना था तो कई केसों में उन्होंने फर्जी एविडेंस के बेस पे ये बनाई थी नमस्कार आज बात करेंगे भगवा आतंक पर हिंदू आतंकवाद यानी सैफ्रन टेरर भगवा आतंक उन आतंकवादी कृत्यों को संदर्भित करता है जो हिंदुत्व से प्रेरित चरमपंथियों द्वारा किए जाते हैं और भगवा आतंकवाद से तात्पर्य उन हिंसात्मक गतिविधियों से है जिन्हें हिंदू राष्ट्रवाद द्वारा प्रेरित बताया जाता है मुख्य हिंदू राष्ट्रवादी दल जैसे आरएसएस का आरंभ ठीक हिंदुत्व विचारधारा आने के बाद शुरू हुआ हिंदू विचारधारा की शुरुआत सावरकर द्वारा सन 1923 में लिखी किताब हिंदुत्व से हुई और इसके दो साल बाद ही आरएसएस का निर्माण हुआ हालांकि भगवा रंग बौद्ध मत के लोग भी अपनाते हैं इसलिए भगवा आतंकवाद को एक भ्रामक पद माना जाता है और हिंदू आतंकवाद या हिंदुत्व आतंकवाद जैसे नामों को अपनाया जाता है इतिहास के बारे में बात करें तो 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या को हिंदुत्व विचारधारा से प्रेरित बताया जाता है गांधी का इकलौता हत्यारा नाथुराम गोडसे 1940 तक आरएसएस का सदस्य था So many people believes that this the revolver which killed Mahatma actually uh, came from the Gorakhnath temple. क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय भारत के गृह मंत्री थे ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था हालांकि पटेल के मरणोपरांत जांच आयोग और कपूर कमीशन ने 1969 में आरएसएस को क्लीन चिट दे दी कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा के अनुसार आरएसएस ने अपने सेवकों को गांधी की हत्या से पहले किसी बड़ी घटनाक्रम के लिए इंतजार करने को कहा था और फिर गांधी की मृत्यु के बाद आरएसएस ने मिठाइयाँ बांटी इस पर दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं देखिए हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं सब संघ के कार्यकर्ता रहे महात्मा गांधी की हत्या करने वाला व्यक्ति भी नाथुराम गोडसे आरएसएस में रहे हैं तो ये विचारधारा जो है नफरत फैलाती है भगवा आतंकवाद का सबसे पहले प्रयोग फ्रंटलाइन नामक अंग्रेजी पत्रिका के एक लेख में गुजरात दंगों को संबोधन करने के लिए हुआ था इसे 2007-8 के हमलों के बाद लोकप्रियता मिली जिसमें पाकिस्तानियों और मुसलमानों को लक्षित किया गया था और कथित तौर पर आरएसएस जैसे हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों अभिनव भारत के सदस्यों या कथित सदस्यों द्वारा उस्काया गया था अभिनव भारत एक हिंदू संगठन है जिसे भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय द्वारा 2006 में पुणे में स्थापित किया गया था पत्रकार और भाजपा नेता बलवीर पुंज के अनुसार भगवा आतंक शब्द का आविष्कार और उपयोग कांग्रेस पार्टी द्वारा 2007-8 की घटनाओं के बाद पार्टी के राजनीतिक विरोध को आतंकवादियों के रूप में निरूपित करने के लिए हुआ था 2007 समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट 18 फरवरी 2007 का समझौता ब्लास्ट 18 फरवरी 2007 की मध्यरात्रि के करीब दो डिब्बों में हुए दोहरे विस्फोटों में अड़सठ लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए इसे एक हिंदू कट्टरवादी समूह अवनव भारत से जोड़ा गया नवंबर 2008 में यह बताया गया महाराष्ट्र एटीएस को संदेह है कि हमले भारतीय सेना के एक अधिकारी और अभिनव भारत के सदस्य प्रसाद श्रीकांत पुरोहित से जुड़े थे 8 जनवरी 2011 को आरएसएस के एक प्रचारक स्वामी असीमानंद ने स्वीकार किया कि वह समझौता एक्सप्रेस बमबारी में शामिल थे बाद में उन्होंने दावा किया कि यह बयान उन्होंने दबाव में दिया था 2007 अजमेर दरगाह विस्फोट और 11 अक्टूबर 2007 का अजमेर ब्लास्ट यह विस्फोट 11 अक्टूबर 2007 को राजस्थान के अजमेर में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर कथित तौर पर आरएसएस और उसके समूहों द्वारा हुआ था इसके मुख्य आरोपी रामजी कलसांगरा को आरएसएस का पूर्व प्रचारक माना जाता है 22 अक्टूबर 2010 को पांच आरोपी जिनमें से चार आरएसएस से संबंधित थे को विस्फोट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया स्वामी असीमानंद ने अपने कबूलनामे में तत्कालीन महासचिव मोहन भागवत को आतंकवादी हमले का आदेश देने के लिए फंसाया था बम विस्फोटों के एक अन्य आरोपी भावेश पटेल ने इन बयानों की पुष्टि की है लेकिन बाद में दावा किया कि गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं ने उन्हें आरएसएस नेताओं को फंसाने के लिए मजबूर किया 2008 मालेगांव विस्फोट 29 सितंबर 2008 को गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में तीन बम विस्फोट हुए जिसमें आठ लोग मारे गए और अस्सी घायल हो गए महाराष्ट्र में जांच के दौरान एक हिंदू समूह पर विस्फोटों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था गिरफ्तार किए गए लोगों में से तीन की पहचान साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर शिव नारायण गोपाल सिंह काल संगरा और श्याम भमरलाल साहू के रूप में हुई थी इस पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्या कहती हैं देखिए रात से ही उन्होंने पीटना शुरू कर दिया पहले कोई प्रश्न नहीं किया तो मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर पीटा क्यों जा रहा है और बेल्टों से पीटा जा रहा था बेल्टों से हाँ बेल्ट मतलब जो पुरुष बेल्ट लगाते ये बेल्ट नहीं होता है जहाँ तक मुझे लगता है कि जो एक्सपेलर होता है उसका जो पट्टा होता है चौड़ा वो पट्टा होता है उसमें वो एक लकड़ी की मूठ लगा लेते हैं उसको व्यवस्थित करके उससे वो पीटते हैं उन्होंने एक दिन पिटाई नहीं की उन्होंने 24 दिन तक पिटाई की मेरी दिन रात पिटाई करते थे और इतनी बुरी तरह से मारते थे कि मेरे ये पूरे पैर हाथ नीले और काले पड़ जाते थे उंगलियां भी ऐसी टेढ़ी नहीं होती थी मैं ग्लास भी नहीं पकड़ पाती थी पानी पीने के लिए भारत के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने अगस्त 2010 में नई दिल्ली में राज्य पुलिस प्रमुखों की एक बैठक में भारतीयों से भगवा आतंक से सावधान रहने का आग्रह किया देखिए message is that right wing fundamentalist groups are suspected to be behind some bomb blast इस पर सुशील कुमार सिंधे क्या कहते हैं देखिए रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है तो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है समझौता एक्सप्रेस मक्का मस्जिद मालेगांव का स्पोर्ट कि वहां जाके बॉम्ब प्लांट करना और ताकि ये माइनॉरिटी के लोगों ने क्या है इस प्रकार का बताना इसके लिए भी हमें बहुत सतर्क रहना भारतीय गृह सचिव आर के सिंह ने कहा कि आरएसएस और उससे संबद्ध संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले कम से कम दस लोगों को पूरे भारत में आतंकवादी गतिविधियों में आरोपी बनाया गया था इस घटना की सफाई में अरुण जेटली क्या कहते हैं देखिए प्रकार से क्योंकि हिंदू टेरर की एक थ्योरी थी और ये हिंदू आतंकवाद का एक नारा कांग्रेस ने दिया था वोट बैंक के लिए उसको पूरा करना था तो कई केसों में उन्होंने फर्जी एविडेंस के बेस पे ये थ्योरी बनाई थी अब आप लोग स्वयं निर्णय करिए कि कौन सही है और कौन गलत धन्यवाद